साहब ने जनाब असलकम जनाब नाजरीन जनाब कैसे हैं आप हरियत से हैं आज हम आपकी मुलाकात गुजरावाला की जानी पहचानी शख्सियत मोहम्मद अली साहब जो कि किसी तारफ के मुहताज नहीं मोहम्मद अली अलमरूफ रानमरी से करवाते हैं वो आपको मज़ीद गुफ्तु आप उनसे करें आप उनसे बात करें वो आपको बताते हैं कि रानमरीदी उनके अंदर कैसे आई ले जी मोहम्मद अली साहब बताएं जी ਰਣਮਰੀ ਦੀ ਇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਅੱਬੂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਸਲੀ ਹੈ ਨਾ ਰਣਮਰੀ ਦੀ ਖਾਨਦਾਨੀ। ਖਾਨਦਾਨੀ ਤੇ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਨੁਸਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਣਮਰੀਦ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਨੁਸਖਾ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਨੀਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਗਮ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਧੋ ਲੈਣੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੀਮ ਗਰਮ ਲੈਣਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕਾਵਟ ਵੀ ਲੱਥ ਜੇਗੀ ਨਾ ਬੇਗਮ ਦੀ ਕੀ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਘੁੱਟਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਦੋ ਦੋ ਚਮਚੀਆਂ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਸ਼ਰਬਤ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਿਰਪ ਪੀ ਛੜਨਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਣਮਰੀ ਤਿਆਰ ਤੇ 100 ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਖੰਗ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਖੰਗ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਵੱਖੀ ਚ ਠੁੱਡੇ ਛੁੱਡੇ ਖਾ ਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਮੇਦਾ ਹਲਾਣ ਵਾਲੀ ਮੇਦਾ ਹਲਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ